saludo a todas las personas que me están viendo, mi nombre es Juan Pablo Puentes Vargas, bienvenidos a mi tercer video de mi canal jurídico. Como ustedes recordarán en el primer video yo mencioné que la idea era abordar principalmente temas relacionados con el derecho informático y con la propiedad intelectual. Por ello el segundo video que desarrollamos fue sobre el derecho informático, y su diferencia con la informática jurídica y ahora en este tercero se va a abordar el tema de la propiedad intelectual pues de manera general porque posteriormente en otros videos estaremos ya empezando a desarrollar aspectos concretos. Ahora bien, ¿qué comprende o qué es la propiedad intelectual? ¿A qué refiere este, e, e, este concepto? La propiedad intelectual hace referencia al campo, área jurídica relacionado con la protección de las creaciones del intelecto, de la mente humana. Como ustedes podrán imaginarse, pues eso abarca un concepto muy amplio. Aquí se cuenta desde obras artísticas, literarias, invenciones, etc. Precisamente por esta amplitud de este campo, esto se subdivide en derechos de autor y derechos conectos y propiedad, y propiedad industrial. Esta es como la de, clasificación o la división tradicional, sin embargo, pues algunas personas eh, hablan de una tercera sui que es el tema de los derechos de obtentor de variedades vegetales, que sin embargo no mencionaremos acá y que tal vez más adelante eh, en otro video eh, lo haremos. Ahora para efectos prácticos mencionaremos las dos subdivisiones tradicionales. Ahora entonces entremos a mencionar cada área. En cuanto al derecho de autor, los derechos de autor, este hace referencia a la protección de las obras literarias, artísticas o científicas. Cualquiera sea su forma, su medio de expresión, de plasmarse y la destinación que se le dé. Por supuesto, eso es, pues, es, bastante, es bastante amplio. Acá lo importante es que, se, esté plasmado en algún soporte eh, que sea conocido o por conocerse. Lo importante es que se pueda reproducir, que tenga algún soporte. Porque, ojo, un concepto bien importante, no se protege la idea, es la obra en su expresión en algún, en algún soporte. Entonces, para entender esto un poco mejor, ¿qué incluye esto? Aquí podemos ver, por ejemplo, eh, los textos, por supuesto, que es la, ah, de hecho como inició y surgió en gran medida el tema del derecho de autor, todo lo que son libros, eh, folletos en general todo lo que son textos. Pero también encontramos lo que son dibujos, lo que son pinturas, esculturas, eh, planos arquitectónicos, por ejemplo, fotografía, videos, las obras audiovisuales en general y una muy importante, el software, los programas de computador o programas de ordenador como se les conoce en España. Estas se asimilan a un texto por, el código. Bueno, eso lo desarrollaremos en otro, en otro video, pero es importante mencionar que el software o los programas de computador están protegidos por el derecho de autor. Finalmente es importante mencionar que el derecho de autor incluye derechos patrimoniales y derechos morales, los primeros referidos a un aspecto económico y los segundos los que son inherentes a la persona, que la persona no se puede desprender de ellos. Ya luego también desarrollaremos esto, pero es importante dejar mencionado esto porque eso es una de las que hace la diferencia con el tema del copyright, que mucha gente considera que son sinónimos, pero no es exactamente igual. Bueno, Continuemos, el tema de los derechos conexos, como su nombre lo indica, son derechos que están relacionados con los derechos de autor y básicamente a grandes rasgos podemos decir que son derechos que tienen terceros que facilitan la difusión de las obras. Entonces, por ejemplo, los artistas, los intérpretes, los ejecutantes, también los organismos de radiodifusión, las emisoras, por ejemplo, los productores de fonogramas y en general todos estos terceros que facilitan mm, esta, esta difusión. Bueno, y finalmente la propiedad industrial. La propiedad industrial es el campo de la propiedad intelectual que hace referencia a las creaciones, símbolos en general, aplicados a la industria. Industria en un concepto amplio, es decir, aquí incluimos eh, comercio, producción, eh, productos o servicios en general. Entonces, tengamos en cuenta cuando se habla cada industria es un un concepto amplio. Entonces, ¿qué se incluye acá? Por supuesto, eso pues tiene un campo también bastante grande y para mencionar solamente las herramientas o los eh, temas principales está las patentes, todo el tema de los, de los inventos, el tema de las marcas, por ejemplo, también muy, muy conocido, el tema de los diseños industriales también está incluido aquí, mm, uno que es un poco menos conocido, que es el tema de los esquemas de trazados de circuitos integrados y el tema, por ejemplo, de las denominaciones de origen. Eso pasó a mencionar como los principales. Aquí hay que simplemente con una nota adicional y una crítica que se hace a este campo es que acá hay algunos, algunos temas que tal vez uno no vería como tan encajado como una creación intelectual o algo así. Pero lo cierto es que están incluidos eh, dentro del tema de la propiedad industrial y busca, entre otras cosas, facilitarle a las personas, a los consumidores que puedan distinguir los productos o servicios eh, en el mercado. Bueno, y en general darles como una protección a los eh, productores o creadores de, todas estas eh, creaciones o estas herramientas. Listo, entonces pues así concluimos el tercer video de mi canal jurídico. Nuevamente reiterarles la invitación a que me envíen sus inquietudes, sus preguntas sobre todos estos temas, sobre qué quieren saber, qué quieren que desarrolle eh, más en los videos. Recordarles también que me pueden seguir en mis redes sociales que podrán encontrar aquí abajo en la descripción del video, que visiten mi sitio web www.juanpablo.co. Los espero, espero que les haya gustado este video, los anteriores y espero que vean los futuros videos que estaré desarrollando. Muchas gracias.